ويس الغرني بر بامه في ناس انت شايف سايق له ركشه ولا سايق له كرو ببير امه وببير اهله معاه ايتام ومعاه ناس وانت شايف نفسك ملتزم تقوم تتكلم في زول زي ده عشان كده يا شيخنا انت عليك تقدم النصيحه اياك ان تحتقر انسان او تزدري انسان او تتعامل تعامل ما كريم ده كله ما بيشبه الاسلام alislaam siduu maasha allah ka jamala zaluul yani ingaad kana nabiy alayh الsalaatu wasalaam taquudu jaariya tamsiku minha dudiya mish macaha maya fikaa dudi minaha ma igu laazixi kida la la la